Easy. Easy. हाँ जो क्या हूँ बट एक चीज़ बताना गया अगर मैं बिहारी होता ना बिहारी एक्शन में बोलता तो मेरे तीन चार मिलियन व्यूज हो जाते क्यों क्या है ना और अपने इंट्रोडक्शन दो जैसे तुमने स्टार्ट करना था बता रहे थे प्रॉब्लम वैसे बताओ क्या नाम क्या नाम है यश यश पूरा यश रस्तोगी कहाँ से आए हो अच्छा बुराड़ी से बुराड़ी से आए हो अच्छा क्या दिक्कत क्या दिक्कत तुम्हारे पैक में क्या है मतलब लोअर बैक में थोड़ी एक आर चेकअप टाइप हाँ। तो मतलब जैसे मैं कभी डेडलिफ्ट कर ली मतलब अब तो मैं मतलब काफी टाइम से कर नहीं रहा या फिर कर रहा हूँ तो बहुत लाइट वेट से कर रहा हूँ हम्म। मगर जब मैं उस टाइम पे भी करता था तो करने के बाद थोड़ा मतलब एक दो दिन तक मेरे उसमें पेन रहता था जैसे हम्म। अब मैं स्क्वाड्स भी कर रहा हूँ तो मतलब लाइट वेट से स्क्वाड्स कर रहा हूँ बट उसमें तब भी ये इशू आज भी आ रहा है तुम्हारे जो आर्च है हाँ उसको बैक नहीं बोल सकते कि आर्च बोल सकते हो नहीं बैक है लोअर बैक है लोअर बैक पे लोअर बैक में आर्च है ना उस स्पाइन अच्छा तो वो आर्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए नहीं नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मतलब लॉन्ग टर्म में शायद प्रॉब्लम कर सकता है खराब कर देगा अच्छा और यही आपकी प्रॉब्लम है हाँ मेरी भी यही है और आपका क्या नाम है मेरा नाम हर्षद है हर्षित रस्तोगी अच्छा दोनों भाई हो क्या हाँ वो कजन है कजन से सो हर्षद की क्या दिक्कत है मेरे सर मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब हल्का सा टेढ़ापन लगता है चलते हुए हम्म। या फिर जब मैं बेंच करता हूँ तो मेरे को राइट वाली साइड डोमिनेटिंग लगती है मेरी एज कम्पेयर टू लेफ्ट हाँ ये इशू है हाँ तो मैं इसलिए एक एडजस्टमेंट uh, और क्या कहते हैं कपिंग का सोच रहा था क्योंकि मेरे को चार साल से ज़्यादा वर्कआउट करते हुए मतलब हम्म। तो मैंने कभी करवाया नहीं है तो हो सकता मसल स्टिफ हो गई हो तो सप्लीमेंट खाते हो मैंने अभी स्टार्ट किया था हम्म, दो साल पहले स्टार्ट किया सप्लीमेंट लेते हो हाँ ओनली प्रोटीन ओनली प्रोटीन हाँ डाइट का नहीं लिया अरे नहीं सर ऐसे स्टेरॉइड वगैरह टेस्टोस्टेरोन तो स्टेरॉइड तो नहीं होता नहीं सर स्टेरॉइड होता है होता नहीं सर वो मैंने आपकी वीडियो देखी है <laughs> सारी देखी मैंने इंस्टाग्राम पे अच्छा अभी तक तो ट्राई भी नहीं किया दो साल से ज्यादा नहीं सर मैं शेयर कर सर आपको ऐसे थोड़ी मैं थोड़े पतले थोड़े दिखते हैं अच्छे खासे सही दिखते तो मैं जिसको भी दिखाऊंगा उसके बाद में ये लोग लड़के कपिंग कराने आएंगे और पहले तो बता दो मैं इतना जैसे तुम सोच रहे हो ना बिल्कुल गलत सोच रहे हो इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी अच्छा ठीक है अगर तुम आ, सही सोच रहे हो तो मैं वीडियो नहीं बनाता लोगों को कैसे पता चलता कि वो चीज़ तुम हम्म। गलत सोच रहे हो ठीक है तो अति स्पाइन इज ना मतलब इसने ना वो वो मतलब नेट पे तो इसका थोड़ा ऐसे करके था मतलब एक वीडियो बता बनाई हुई है हम्म। देख लेना करने का सही तरीका है ये है स्पाइन ठीक है अच्छा कर्वेचर प्राइमरी कर्वेचर तो होता ही है गड्ढा जब आप स्टॉट करते हो क्योंकि पेल्विस नीचे की तरफ डिप करने लग जाती है कर्वेचर ऑल्टर हो जाता है सीधा हो जाता है और आपका बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है हम्म। ठीक है वो होता है नेचुरल कर्वेचर तो होने ही चाहिए कर्वेचर खत्म हो जाएगा नॉर्मल खड़े होने वाली पोजीशन में तो स्टेटनेस आ जाएगी तो तुम्हारी स्पाइन की ऐसी तैसी हो जाएगी ठीक है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्पाइन को देखा जाता है लेट के जब वो लेटती है ना स्पाइन अच्छा। तब उसकी रेस्टिंग पोजीशन आ जाती है कि वो अपनी सबसे रिलैक्स पोजीशन में स्पाइन आती है जब वो उल्टा लेटता है या सीधा लेटता है ठीक है तो तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम्हारे सारा जो भी एक्सरसाइज करते हो उसमें प्रेशर यहाँ आता है ठीक है तो सिंपल सी चीज़ है प्रेशर तो आएगा क्योंकि बैक तो यूज़ होगी ग्लूट्स तो यूज़ होंगे हम्म। आपको कोशिश करना है कि उतना वेट उठाओ हमेशा ही जितना आप कर सकते हो किसी भी जगह पे कहीं पे कोई भी गुरु होगा कोई भी कुछ भी होगा वो हमेशा एक ही चीज़ बोलेगा जितना कर सकते हो उतना करो तुम हमेशा जिंदगी में ऊपर जाते हो जिस दिन तुम अपनी क्षमता से ज्यादा कर लोगे तुम्हारी क्षमता है दो रोटी खाने की तुमने चार रोटी खा ली प्रॉब्लम हो जाएगी तो मैंने लाइक रेडी है ना आ जाओ एक एक एडजस्टमेंट करते हैं थोड़ा बहुत वीडियो में डिस्क्राइब कर देंगे कुछ है अगर नहीं है तो हम फटाफट एडजस्टमेंट करेंगे आ जाओ मास्क निकालो या जैकेट निकालो तुमने कहाँ पे देखा हमारा मैं काफी पहले से देख रहा हूँ मतलब हाँ, मैंने मैं तो इन्फ्लुएंसर्स हाँ आते हैं तो मतलब थोड़ा वहाँ से तुम भी हमारे लिए इन्फ्लुएंसर हो <laughs> अच्छा हाँ तुम तो उससे कम नहीं हो हाँ। इसने बहुत अच्छी एक्सरसाइज मसल्स बनाई हुई हैं तो मसल्स फील करने में बहुत अच्छे हैं बहुत बढ़िया हैं नोवा पाकर का विचर भी है वो भी ठीक है अच्छी बात है मैं इसके दोनों सही जॉइंट देख सर यहाँ पे बैलेंस है फील हो रहा है थोड़ा सा पैरों में देख सकते हैं मिसअलाइनमेंट है ये राइट और लेफ्ट वाला पाँव अंदर की तरफ थोड़ा सा जा रहा है उसी की वजह से इसको राइट साइड में ज़्यादा फील होता होगा pain compare to the left में ईजी ईजी लगता है अब आराम से बिल्कुल नाइस कैसा था मजा ही था हाँ आ गया मजा चल इधर बट ये व्यूअर्स नहीं सुन पाए होंगे क्योंकि वो खुला है लेकिन उसकी इतनी लाउड आवाज नहीं है राइट हाँ। इसको बोलेंगे band band band easy cross bend करो इजी चलो इस तरफ Nice. Nice. Aha. थोड़ा पीछे जाओ इसको एक बार इसका कपिंग कर लेंगे फिर दोबारा ट्राई कर लेंगे शायद मसल रिलैक्स हो जाए सीधा हो जाए स्ट्रेट इजी हाँ कैसा लग रहा है मतलब रिलैक्सिंग सा था रिलैक्सिंग था उम्र क्या तेरी ट्वेंटी ट्वेंटी वेरी गुड देखते हैं कर्नेचर इसका भी ठीक है बट थोड़ा सा कम है बट ठीक है इसके जॉइंट्स एक ही पोजीशन पे है जो मैं फील कर सकता हूँ बैक भी लंबी है थोड़ा सा ना के बराबर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट बहुत ना के बराबर आप देख सकते हैं ये जो टॉल बैक होती है लेटने में वो ज़्यादा हेल्दी होती है कंपेयर टू जैसे कि ये लेटा था तो दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है या कुछ है बट इसको हम ज़्यादा अच्छी लॉन्ग बैक बोलेंगे ठीक है तो इरेक्टल पोजिशन जब रेस्ट करने के बाद भी लंबी रहती है this is the best thing हाँ पीछे इजी रिलैक्स इजी माय सीरी सिंग एंड रिलैक्स बट अलर्ट सीरी relax nice easy Nice, nice. Easy, one more. Nice. Turn. मेरी तरफ पहले Easy. सुपर इतना टाइट ही नहीं है इसीलिए इसकी बैक लंबी है with it. समझ गए आप ताकत हाथ मुट्ठी में होती है ताकत बॉडी में नहीं होती है ध्यान रखना इजी नाइस सीधा easy. Super. तुम लोग की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हुई और वैसी हुई जितना तुम सोच के आए थे हाँ मतलब बट मेरे को बस यही था एक मेन की कोई इशू ना हो ये कि मतलब जैसे लोअर बैक में इशू बनाना आना चाहिए अच्छा बनाना नहीं आता हम तो अभी बना देंगे इशू उसमें क्या है नहीं वो नहीं मेरे को मतलब काफी टाइम से लग रहा था कि मैं मतलब काफी टाइम से ट्रेनिंग वगैरह कर रहा हूँ और मतलब बैक उतनी मतलब मेरी वीक है थोड़ी वीक इन द सेंस मतलब उतना रिस्पांस आता नहीं ट्रेनिंग में वो रिस्पांस कुछ नहीं वो नेचुरल है बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है वही ठीक है जो तुम कर रहे हो हां तो मतलब मेरे को ऐसे लगा कि मसल थोड़ी खुलेगी तो मे बी और अलाइनमेंट का मेरे को स्क्वाट्स मारते टाइम में भी लगता था कि थोड़ा ऊपर नीचे है थोड़ा सा बहुत ना के बराबर बट हम्म। बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो ठीक लगी हो आप भी बोलते हो चैनल सब्सक्राइब कर लें आप लोग भी कर लेना अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें हाँ। और लाइक और शेयर शेयर भी करें है ना और कोई भी कमेंट हो सर ने मतलब अच्छा गाइड करा है हिसाब से कि जैसे हमारे साइड इतने बंदे नहीं है कि हमें गाइडेंस दे सकें तो आप आ सकते हैं यहाँ पे विजिट करें सर के पास हाँ, अच्छा हमारे साइड जैसे दिल्ली और मैं बुराड़ी बहुत दूर है हम्म। लोग कहाँ कहाँ से जम्मू से पटना से सब हाँ। सब जगह से आसाम से आ जाते हैं बुराली तो एक घंटे का रास्ता हाँ, हाँ, है ना हफ्ते में पंद्रह दिन में एक महीने में आने के लिए बहुत दूर नहीं thank you thanks for watching आपको कोई भी क्वेश्चन हो हमसे पूछें और इस वीडियो को तब तक ना छोड़ें जब तक कि आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर आप पहली बार देख रहे हैं और लाइक आइकन को हिट करना ना भूलें थैंक यू